أيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لكم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الْعَلِيمُ